Estoy seguro de que las personas hacen de la institución, pero no podemos negar que hay lugares que recordaremos toda la vida. En lo personal, recordaré CCH Naucalpan por el resto de mi vida. Quiero que me acompañes a ver los lugares más emblemáticos de esta institución. Esta es la biblioteca. Aquí puedes leer o pedir libro prestado para llevártelo a casa. Puedes hacer trabajos escolares. Tenemos varias secciones de diferentes temas como filosofía, historia, matemáticas. Entonces, si te gusta la lectura, este es el lugar ideal para ti. Este es audiovisual. Aquí te pueden prestar computadoras, te pueden prestar cualquier equipo para audio y video. Y de hecho, también aquí se hacen ferias de cine en algunas épocas del semestre. Entonces, si te gustan las películas independientes o extranjeras, puedes venir aquí. Son cosas que no se encuentran en Netflix, por ejemplo. Hola amigos, esta es la cafetería. Aquí puedes desayunar, comer o cenar. También puedes contar con una beca la cual te permite comer gratis a cualquier hora del día. Entonces vengan aquí y disfruten todos los alimentos que tiene la cafetería. Nunca he sido, muy fan de los deportes, pero sí soy fan de pasarme la bien con mis amigos y de gritar mucho en los partidos. Entonces, si les gusta mucho el fútbol y el básquetbol, estas unas las canchas. Hace poco tiempo pusieron un domo para que ya no se pongan morenos como yo. Y pues vengan a conocer. Esta es la Telmex. Aquí puedes hacer cualquier trabajo relacionado con la computadora o con internet, contamos con internet de hecho. En mi caso yo metí taller de comunicación, entonces trabajo todos los días en blogs, ah, subiendo fotos o escribiendo sobre algún artículo. Vengan y dense una vuelta, son dos pisos de computadoras. esta es Siladín. Aquí puedes hacer cualquier trabajo científico, ya sea de biología, química, física. Eh, contamos con varios laboratorios, con diferente instrumental. Eh, si te gusta toda esta onda de ser científico o mi alegría, cosas así, puedes venir aquí. Es muy diferente a lo que tenías en la secundaria, entonces te recomiendo darte una vuelta.